con tu familia? Español. ¿Y con tus amigos? En, inglés. Que, tengo que, hablar más español para que, para que no se me olvide. Mi mejor amigo es alto, em, es, hace muchos chistes bien chistosos y, le gusta jugar mucho el soccer. La ola se hace espuma, festón de fino cristal, y alcanza el niño que corre dándole un beso de sal. Ríe el niño, corre, vuela, otra ola va a llegar. Niño y ola, ola y niño, por la orilla de la mar. matemáticas porque hay muchas como hay por y hay menos y hay más. Ah, y, soy muy bueno en matemáticas. Sobre el techo está mi gato, no usa botas ni zapatos, desciende de rabo, no es de cuento, ni de trapo, no está gordo, ni está flaco. Porque la poesía te expresa cómo te sientes y es como música, pero con palabras nada más, diciendo lo que tienes en tu corazón. Es muy importante. Ah, es un honor saber hablar español, que te abre más puertas en el futuro y también para seguir con la cultura. Y si un día me siento transformado y decido reorientar la dirección, tomaré un nuevo rumbo sin prejuicios, porque en el cambio está la evolución.